असंभव असंभव असंभव पागल है क्या भोसड़ी के तेरी माँ की चुपसाड़ गाली कैसे दे रहा था गाली भैया मेरे मुंह का निकल गई मेरी जबान टूट गई यार क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है कर क्या रहा है कर क्या रहा है भैया मत करो चलो ऐसे कैसे रहा Don't sono We got to turn it up. Turn it. We got to turn it up. घर पे मिल तुझे कर देंगे किल सारे रहते हैं चिल माल के फ्रॉम द हिल अब तू देख मेरा स्किल फाड़ू ऐसी ना पैसे तेरी बंदी करे बैठ मेरे कांधे का ये दिल हाँ रहू शांत तो हूँ शाम जिस दिन तान लू कमान तो तेरा जीना हराम रखू काम से मैं काम तभी कमा रहा हूँ नाम जो भी डाले अपनी काम उसका काम है तमाम